Bocoran harga Toyota Avanza baru bikin kaget kaum pas-pasan. Shut up and sit down. all-new Toyota Avanza akan meluncur dalam waktu dekat. Sebelum resmi dijual ke pasar, bocoran Avanza baru sudah ramai menjadi perbincangan, terlebih saat wujud utuhnya kepergok kamera dan tersebar di media sosial. All New Avanza yang ramai diperbincangkan di jagat maya adalah kasta tertinggi, atau tipe T. Wajahnya menjadi agresif dengan bermodal grill jaring-jaring berukuran besar, bumper dipadukan diffuser yang tidak sewarna bodi. Lampu utamanya sipit seperti rice dengan sumber pencahayaan LED, terdapat list chrome yang mengalir mengikuti headlamp, dan kap mesin. and sit Namun memerhatikan wajah Avanza baru secara keseluruhan mirip Kijang Innova. Selain itu, bocoran interior Avanza baru juga bikin pangling, karena jauh lebih mewah. Memiliki head unitnya model floating seperti rice, rem parkir elektronik, jok dibalut bahan kain dan semi kulit, serta layar hiburan untuk penumpang baris kedua. Sebelum wujud utuhnya terbongkar, Toyota diam-diam mendaftarkan 9 varian Avanza Veloz baru dalam peraturan Mendagri nomor 40 tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Untuk mesin 1300 cm3 terdapat dua tipe, harga dasarnya 157 juta rupiah untuk W100RELM DFJ1.3 EMT, dan 168 juta rupiah berkode W100RELB DFJ1.3 ECVT. Sedangkan tujuh varian lainnya mengadopsi mesin berkapasitas 1500 cm3. We'll